მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე და თქვენთვის გაიშლება ეს ორი ერთნაირი, მაგრამ სხვადასხვა ფერის დასტა. კარტი, რომელიც, რომელსაც აქვს თავისი მნიშვნელობაც და ამავე დროს ტაროს ინფორმაციაც. და ჩვენ ვისაუბრებთ ასე თემაზე. ახალ წლამდე რამდენიმე დღე დარჩა. ნახოთ, როგორ ხედავს აი ამ დარჩენილ დღეებს, თავისი განწყობით, თავისი პოზიტივით, თავისი ნეგატივით, თავისი წინააღმდეგობებით, თუ ხელშეწყობებით, წყალქვეშა დინებებით და გამოწვევებით, როგორ ხედავს წლის ბოლომდე დღეებს თქვენთვის, თქვენთან მიმართებაში. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. მიყურეთ მისმინეთ, შეიძლება თქვენი ყოთის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ლურჯი დასტა წითელი დასტა მოდით დავიწყოთ წითელი დასტით პოზიტიური ამბები აი აქ უნდა იყოს პოზიტიური ამბები პოზიტიური ამბები რომელსაც ელოდებით თქვენ ახალ წლამდე აი ამ დღეებში, ამ მონაკვეთში. წინა საახალწო დღეებში. რასაც თქვენ ელოდებით. ნახოთ. სამიანის კვერთხები ჩანს აქ. სამიანის კვერთხები ეს არის რაღაც დასახული მიზანი, რომელიც თქვენ გინდათ რომ რაღაც ახალ წლამდე ну, ბოლომდე შესრულდეს თუ არა და რაღაცა მაინც დაიწყოს, ხო? რაღაცა პროცესი დაიწყოს. სამი არის დაწყება, დასაწყისი. და ახალ წლამდე შეიძლება ითქვას, რომ აი ამ ფიქრში ხართ, შვიდიანის თასები ამოვიდა. ეს არის უფრო ოცნება, უფრო ფიქრი, უფრო ვიზუალიზაცია. ეს არის დაკავშირებული პიროვნებასთან. ჩანს კაროლის ჯვარი. ანუ კვერთხების მეფე დაროში. კვერთხების მეფე, მამაკაცი რომელიც არის 35 წელს გადაცილებული. ეს თუ პირად ურთიერთობებს თუ განვიხილავთ, ხოლო თუ კარიერა, ბიზნეს, ფინანსებს განვიხილავთ, მაშინ სახელმწიფო სტრუქტურასთან დაკავშირებით თქვენი გეგმა გაქვთ წლის ბოლომდე. რაღაც რაც ეხება ფინანსებს. მოდით ვნახოთ ახლა წყალქვეშა დინებები და შევეკითხოთ ლურჯ ტაროს. წყალქვეშა დინებები. რამდენად არის განხორციელებადი ეს თქვენი ჩანაფიქრი? ამდენად არის განხორციელებადი ეს თქვენი ჩანაფიქრი. წყალქვეშა დინებები. თქვენ წარმოიდგინეთ ხელი შემშრელი ფაქტორები არის. არის ხუთის ხმლები, ხუთიანის ხმლები, წაგლეჯვას აქვს ადგილი, ენერგოვამპირიზმს აქვს ადგილი, სიცრუეს აქვს ადგილი, გადაგდებას აქვს ადგილი. ეს რაც წყალქვეშა დინებებს გეუბნებით მე თქვენ ჯერ არ ჩანს ეს. ხილულად არ ჩანს. ეს მეგეუნებით რომ რაც უნდა იცოდეთ, რაც უნდა გაითვალისწინოთ. კიდევ ჩანს აქ რაღაც არჩევანის გაკეთების პროცესი ჩანს, რომ თქვენ არჩევანი ვერ გაგიკეთებიათ, ან ის, ან ეს, რაღაც გიჭირთ, იცით, გადაწყვეტა. გადაწყვეტა რაღაცა გზების, აი მაგათად მიდიხართ, მიდიხართ და ორი გზა არის, ხო? ვერ გადაგიწყვეტიათ, იქით წახვიდეთ თუ იქით წახვიდეთ, გესმით? და აქ ჩანს კიდევ 10-იანის ჯვარი. ანუ ტაროში არის ეს 10-იანის კვერთხები, ხოლო აქ აქ ჩანს უფრო საქმე. საქმეზე საუბარი, ფინანსებზე საუბარი. რაც თუ ჩვენ ფინანსური მიმართულებით განვიხილავთ ამ საკითხს, მაშინ გეტყვით რომ ვიღაცა გიშლით ხელს. ვიღაცის ჩართულობა გიშლით ხელს თქვენ. რაღაცა სიტუაცია, ან ვიღაცა სიტუაცია. აი ამ საქმეში რასაც თქვენ გეგმავთ, აი აქ. მოდით ახლა ისევ გადავიდეთ აი ამ თქვენს მარჯვენა მხარეს წითელ დასტაზე თქვენი ენერგეტიკა, თქვენი მფარველი ანგელოზების აქტიურობა. აი ამ თქვენს დასახულ მიზანში, მიზანზე. მიზანთან დაკავშირებით უბრალოდ, ესე იგი წლის ბოლომდე დღეებს როგორ ხედავს თქვენი ჩანაფიქრის ასრულებასთან დაკავშირებით. წლის ბოლომდე დღეები. თქვენი ენერგია, სამყაროს მფარველობა თქვენს მიმართ. სამყაროს ფარველობა თქვენს მიმართ. აქ რაღაც მთავრდება, რაღაცა სიტუაცია მთავრდება და გადადის წარსულში და იწება ახალი. აი ამ რაღაცის დამთავრებასთან ერთად თქვენი ცოტა ღელვა ჩანს, მაგრამ თქვენ სითქოს მზად იყავით ამისთვის და იწება რაღაცა ახალი თქვენ ცხოვრებაში, საინტერესო და კარგი. გამოჩნდა პიროვნება, რომელიც რომანტიკულ ურთიერთობაში იქნება თქვენთან. პირადი ურთიერთობა გამოჩნდა თქვენი პირადი ურთიერთობა, პირადი საკითხები, ფრიად სასიამოვნო და ფრიად კარგი პიროვნება, რომელიც გვერდით გიდგას, გიდგათ ახალ წლამდე დღეებში, ძალიან ერთგულად. ვნახოთ ამ პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ, მისი ერთგულება. მისი ერთგულება თქვენს მიმართ, გადასარევი. ამოვიდა აი ნახეთ, ამოვიდა ქალის ჯვარი და ათიანის გული. ეს თქვენ ხართ სავარაუდოდ იზიდავთ ამ პიროვნებას, თქვენი შარმით, თქვენი ადამიანობით, თქვენი როგორ გითხრათ, მიზიდულობით, თქვენი ქალური მიზიდულობით, ხიბლით, ნუ რაღაცა ისე მომხიბლელობით. და აქ ჩანს კარგი ურთიერთობა, აი ძალიან კარგი ურთიერთობა, შეიძლება ითქვას წინა პერიოდი არის ხოლმე, აი, როცა ეს არკანი ამოდის, ოჯახის შექმნის წინა პერიოდი. აი, ეს ისეთი არკანია, ოჯახის შექმნის წინა პერიოდი ჩანს რაღაცნაირად, აი, ესეთნაირად. და თუ კარიერული მიმართულებით განვიხილავთ, მაშინ ხელშეწყობა გაქვთ ძალიან კარგი. რაინდის მონეტები ჩანს, ხელშეწყობა ჩანს ძალიან კარგი. რაღაც სახელმწიფო სტრუქტურიდან შეიძლება სესხი იყოს, მაგრამ მე სესხი არ მიმაჩნია მოგებად და წარმატებად ადამიანს უნდა ქონდეს თავისი შრომით გამომუშავებული თანხა. აი ეს არის კარგი. ის არის და არა სესხით რომ ყიდულობენ დაუშვათ მანქანას, სახლს და ასე შემდეგ. ეს არ მიმაჩნია მე მოგებად და წარმატებად. ეს არ არის წარმატება. ეს პირიქით, ეს პირიქით ვალში ჩაგდება, საკუთარი თავის ვალში ჩაგდება და სიმძიმეა. გესმით სიმძიმე. იმიტომ რომ ყოველთვის უნდა გადაიხადო პროცენტი, ძირი, ისა ესო და როცა ფიქრებით მიდიხარ აი ამისკენ, ხო? იხარჯება ადამიანის ფსიქიური რესურსები. და ამიტომ არ აი ამიტომ არ მომწონს. იმის მაგერათ რომ აი ეს ენერგიები მოახმარო და უშოთ უფრო კარგად, თქვათ, თქვენ შემოქმედებით საქმიანობას, ამ დროს იხარჯება ეს ფიქრები გადასახადებზე. აი ეს არის. ხო, და რა შეეხება აი აქ, აქ როგორ ხედავს თქვენს დასახულ მიზანს, ნახოთ. წალქვეშა დინებების მხარეს როგორ ჩანს. რისი თქმა უნდა კარც თქვენთვის? წალქვეშა დინებების მხარეს. როგორ ხედავს დარჩენილ დღეებს ახალ წლამდე, რასაც თქვენ გეგმავთ? ამოვიდა რვიანის ჯვარი, ეს არის საქმიანი გარიგება, სამიანი თასები, ეს არის საქმის წამოწება, ძალიან წარმატებული წამოწება, რაც თქვენ ჯერ არიცით. და ამოვიდა რვიანის თასები. რვიანის თასები ეს არის ინტუიცია. ინტუიცია თქვენს გულის ხმას დაუგდეთ ყური და თქვენს ინტუიციას. გადასარევი. მეწყვილე ყავთ პარტნიორი. ნუ პირად ურთიერთობაში ვისაუბრეთ აქ, პირადი ურთიერთობა გამოშთა აქაც წყალქვეშა დინებებში ორი ადამიანის სასიყვარულო რომანტიკული ურთიერთობა, ხოლო თუ კარიერული მიმართულებით განვიხილავთ ამ არკანს, მაშინ პარტნიორი გყავთ ვიღაც, ვინც მხარში გიდგათ, ვინც გეხმარებათ. წლის ბოლომდე დარჩენილი დღეების იღბლიანობა ჩანს აქ. იბატონო, აი სულ ჯრები, სულ საქმიანობა, სულ ფული, სულ ფინანსები ფინანსური ფინანსური საქმიანები, საქმიანობა ძალიან კარგად მიგდით თქვენ. ა წლის ბოლომდე აი ამ დღეებში გამოირკვევა ძალიან ბევრი რამე, რომელიც საფუძვლად დაედება მომავალ წელს. მომავალ წელს მოხდება აი ნიშნულოვანი ძვრები თქვენს ფინანსურ საკითხებში, ფინანსურ სფეროში. და არანაკლებ კარგი სიტუაციები მიდის თქვენს პირად ცხოვრებაშიც მომავალ წელს მაგრამ უფრო კარიერაში აი ესეთი ინფორმაცია იყო მომავალი წლის არა მომავალ წლამდე ესე იგი ახალ წლამდე დარჩენილი რამდენიმე დღის ინფორმაცია პოზიტიურობა წყალქვეშა დინებები გამოწვევები და ასე შემდეგ რამდენად ნაყოფიერი იქნება აი ეს წლის ბოლო დღეები ამაზეა დამოკიდებული მომავალი წელიც. აი ასე ვთქვათ. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ, შემოკარგებო. დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. ნუ აქედან შეიძლება ავარჩიო რამდენიმე არკანი. აა როგორც აი ესეთი პროგრამა პირად საკითხებთან დაკავშირებით, ერთი წამით პირად საკითხებთან დაკავშირებით. ეს ეს შემიძლია და ну ესეც შეიძლება აი ესე ორი არგანი იყოს პირაცაკითხებში ახალ წლამდე დარჩენილ დღეებში თქვენი ურთიერთობა აი ამ მამაკაცთან ეს პროგრამა პირაცაკითხებთან დაკავშირებით ხოლო საქმიანობასთან დაკავშირებით, კარიერასთან, ბიზნესთან და ფინანსებთან დაკავშირებით, აი ეს ამოვიღოთ, ესეც ძალიან კარგია. და ესეც ძალიან კარგია. ნახეთ, რამდენი ჯრები ამოვიდა. სულ საქმიანობა, სულ ფინანსები. კიდევ არის ჯრები, ნახეთ, შეხედეთ. აი ფინანსები, ფინანსები, ფინანსები, საქმიანობა, საქმიანობა, საქმიანობა. ნახეთ. და სიხარული, ახალი საქმის დაწყება, სამიანი გული მარჯვნივ. აი ეს სამიანი გული მარჯვნივ. ახალ წელს რაღაცა საქმე დაიწყება ძალიან კარგად, წარმატებულად. და დიდი სიხარული, ამასთან დაკავშირებით ეს კიდე ფინანსები. ფინანსური გამართლება, ფინანსური გარიგება, ფინანსური საქმიანობა, აქტივობა. აი ეს. ნახეთ. ამდენი ჯვრები ამოვიდა საქმიანობასთან დაკავშირებით. აი ეს. ამან არ შეგაშინოთ, მოდი მოვაშოროთ ეს. აი ეს. აი ესე გავაკეთოთ. საქმიანობასთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ დასკრინოთ, შეინახოთ და იმუშაოს და ამ არგანებმა თქვენთან მიმართებაში. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ თქვენი მოფებოდით ტაროს არხზე, რომელზედაც ჩვენ გავშალეთ კარტი. რომელზედაც ჩვენ გავშალეთ კარტი. ახალ წლამდე დღეებზე. თუ როგორ როგორი ენერგეტიკით იქნება გამორჩეული ახალ წლამდე დღეები, პოზიტივით, ნეგატივით, წალქვეშა დინებები, გაფრთხილებები და ასე შემდეგ. კარგი ინფორმაცია ამოვიდა, გაფრთხილებებიც ამოვიდა. წალხოშა დინებებიც არ იყო რაღაც აი ესეთი შემაშფოთებელი პირიქით პირიქით დაგეხმარებათ ეს ყველაფერი და წარმატება ხო იყო და იყო. ახალ წელს ძალიან კარგად ხედავს. ახალი წელი ძალიან კარგად დაინახა კარტმა, მოკლედ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ამ შვენიერი ინფორმაციის საპასუხოდ. თქვენი ყოველი

5-9-9-5-7-3 ვიმეორებ 5-9-9-5-7-3 დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ დავთქვათ დროს საათი და თქვენთვის გავშავოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით თქვენივე ჩართულობით თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული ანუ შეიარაღებული თქვენ გეცოდინებათ როდის როგორ მოიქცეთ, რა სიტუაციაში როგორ მოიქცეთ. მიიღოთ თუ არა მონაწილეობა ამა თუ იმ აქტივობაში, წახვიდეთ თუ არა დიდ გზაზე, აირჩიოთ თუ არა ესა თუ ის სამსახური და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა ყველას რომ მიყურეთ, რომ ისმინეთ, ვინც გამოიწერეთ ტაროს არხი და ვისაც გამოწერილი გაქვთ ტაროს არხი. ყველას დიდი მადლობა. და ვინც სტუმრის სტატუსით იყო შემოსული, თქვენ დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისფარველობა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.